今日はフランス語の近い道を教えたいと思います。過去形を使うときに、インパーフェを使うより、 passé composé の方がネイティブに使われています。だから、j t a スー au マーシ e r m を言うより、ジ e スイザリオスーパーマーシェ e r m うの方が自然で、ネイティブが使っている話し方なので、みんなそれを教えたいと思います。あとは、 passé composé の structure は、être とか avoir プラス過去分詞の動詞です。これぐらい簡単です。だから、まず、être と avoir の活用を教えて、あとは、過去分子の活用を教えて、で、あとは、être とか avoir とかどれを使うか、それを区別する方法を教えたいと思います。それでは、早速始めましょう。まず、être の活用なんですけれども、je suis, tu es, il, elle, est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Je suis allé à la piscine, tu es allé à la piscine. Qu'on a fait une et avoir nos quatre en inscrits de mots. J'ai, tu as, il a, il, elle a, nous avons, vous avez, il, elle, ont. っていうふうになります。例えば、j'ai mangé du pain, elle a mangé du pain, vous avez voyagé っていうふうになります。フランス語の動詞なんですけれども、3つのグループに分かれています。で、その3つのグループによって各分子は変わりますね。その3つのグループについてビデオをアップしましたので、ぜひぜひ見てみてください。1番目のグループは、er, と終わってる動詞のグループになります。で、そういう動詞は過去分詞だとえっていうふうに終わります。だから、j'ai mangé, tu as parlé。簡単ですね。2番目のグループなんですけれども、い、え r と終わってる動詞です。で、そういう動詞は過去分詞だと、いっていうふうに終わりますね。例えば、j'ai fini mes devoirs, je suis parti de la maison。3番目のグループなんですけれども、不規則動詞を含めています。ということで、er と終わっている動詞、過去分詞は、えとなりますね。あり。er と終わっている動詞ですね。例えば、venir、過去分詞は、うと終わりますね。je suis venu OIR と終わっている動詞も、例えば recevoir、過去分詞はうと終わりますね。例えば j'ai reçu un courrier で DRE、dre と終わっている動詞は過去分詞はいっていうふうに終わりますね。例えば prendre、j'ai pris だからみんなその3つのグループを分かっていたら過去分詞は何となるか分かりやすいだと思います。 一番大事な部分が来ました。être とか avoir とか、どれを使えばいいんですかそれの秘密を教えたいと思います。être は自動詞なんですけれども、にからへでを使ったら絶対 être の動詞になります。例えば、私は駅に行きましただと、je suis être の活用ですね。je suis aller à la gare. Anata wa kaidan kara noborimashita dato, tu es monté par les escaliers. wa tomodachi no uchi e modorimashita. Je suis retourné chez mon ami. Tori wa koande shinimashita. L'oiseau est mort dans le parc. Wakarimashita? toi. wo teyu joshi wo tsukau toki ni itsumo avoir teyu doshi wo tsukaimasu. Tatoeba, watashi wa gomi wo dashita はゴミを出した。は j'ai は avoir の活用ですね。j'ai sorti les poubelles 他の例えフロントデスクに鍵を戻しました。j'ai remis les clés à la réception いっぱい例えあるんですけれども、あとは財布を落としました。j'ai fait tomber mon portefeuille っていう風になります。みんな練習しましょう。 人は窓から入りました。どんな風に言えばいいんですか鳥は oiseau。窓は fenêtre。入るは entrée。コメントの中で教えてください。このビデオでみんながパセコンポゼを使うようになると願っています。それでは、あ、bientôt!